the fair traveller continued their fair crawl of Parc Ella in the village of Savonin. The door of Atelier Pose was opened by its founder, Lucia. She founded it in 2003 in order to continue the region's tradition of making sheep wool products. This is her story. We make hauptsächlich, was wir viel machen, sind Deckbetten, also Dübe, Und dann Matratzenauflagen und Kissen. Das sind die Sachen, wo wir die meiste Wolle brauchen können. Aber der Vorteil ist, dass unsere Deckbetter Luft, mehr Luft drin haben, Luft isoliert auch. Es ist nicht nur. Und was man auch wissen muss, die Wolle ist vom einzigen Tier, wo Lanolin dran hat. Und transportieren die Feuchtigkeit tut das Lanolin und nicht die Wolle. Also Lanolin ist das einzige Fett, wo kann Wasser aufnehmen und Wasser abgeben. Aber also sonst bin ich immer... Das ist jetzt zum Beispiel ein Baumwollsattel und das seht ihr. unser Innerleben sieht so aus. Also die Wolle wird zuerst da fixiert und dann wird sie da rundherum zuerst auf der unteren Seite festgemacht und dann wird sie da festgemacht. Gut, das ist dann immer zum Beispiel bei den Kissen zeige ich euch, wie ein Kissen aufgebaut ist. Wenn wir einen Kissen machen, dann wird die Wolle auch so fixiert. Das sind einfach mit langen Pelzstichen, werden sie fixiert und dann werden sie rundherum nachher zugenäht. Mhm. Und dann wieder und dann haben wir das. Also waschen sollte man überhaupt nicht. Aushängen zweimal im Jahr im Nebel. Nee. Mhm. Äh, beim Scheren ist das kein Problem, denn wir nehmen, wenn man jetzt da den Schaf sieht, wir nehmen immer nur Mittebauch über den Rücken bis, bis zum nächsten Mittebauch. Das ist eigentlich die Wolle, die wir benutzen können. Was ähm, Hinterteilwolle ist, Bauchwolle, Kopfwolle, die können wir nicht brauchen. Die ist einfach zu kurz und dann gibt es keinen guten Flick. Ähm, das Haar vom Schaf ist schuppenmäßig aufgebaut. Das hat wie Schuppen. Und da hält sich das Lanolin. Zum Beispiel Alpaka, Kamelhaar oder Kaschmir, das ist ein glattes Haar. Ist hohl, hohl drin und damit isoliert es sehr gut, aber es hält nichts dran. Erstens, mhm. ein Drittel Milchschafwolle und zwei Drittel müssten wir Bergschaf. Also bei uns ist der Bergschaf und der Schwarzkopfschaf Das sind eigentlich die ideale Schafe für die Herstellung, die wir machen. Um Salvaging the sheep wool that is about to be burned takes a lot of time and effort. We were wondering, why do they do it? Und wir haben gesagt, was machen wir mit, den, mit der Wolle? Man sollte etwas machen und um für mich dass ich vom Beruf her, also die Kenntnisse zur Wolle habe, fand ich auch schade, dass es verbrennt und weggeworfen Einfach zum Zeigen, wie man früher auch noch das kultiviert hat, das war die Arbeit von den Müttern. Also die Schafe geschoren haben, die Frauen. Denn das war sehr sorgfältig. Die Wolle wurde gewaschen, die Wolle wurde nachher verspinnt. Man hat die gebraucht als, zum uns Pullover stricken und so. Das haben wir alles noch getragen. Man, äh, aber das könnte man alles brauchen für ähm, Isolationen. Im Prinzip müssen mhm. wir überhaupt keine Wolle wegwerfen.